Jadi Allah Ta'ala firman macam ni Royak reha satu kaum yang degil Yang tak terima nasihat Bila kita baca ayat-ayat pasal ni Kita kena saton kepada diri kita sendiri ummah kita dan penduduk dunia Iaitunya ha terima nasihat Beri nasihat dan terima nasihat Ini adalah benar penting di dalam dalam hidup kita sebab Nabi katanya ad-dinu an-nasihah. Ugamu itu ialah nasihat. Maknanya terteguknya ugamu, kena melalui nasihat, pengajaran, tunjuk ajar, tegur menegur, nah tazkirah jalan tu. Orang ayat katanya tazkirah, tazkirah, tazkirah ni bukan kertas. Bukan kertas keping dua keping jadi tazkirah hak tu nama katanya tazkirah iaitu peringatan. Tapi hak sebenarnya benar hak kita terima daripada mana-mana orang yang tegur royak cuik itulah dinamakan tazkirah Allah Ta'ala namakan Quran dia ajaran dia inna hadhihi tazkirah faman syaa dzakarah sesungguhnya ini adalah suatu pengajaran suatu pengingatan siapa yang kehendak maka dia orang itu dia ambil dia terima nasihat dan tunjuk ajar tu. Sebab tu kita kena sabtan diri kita sendiri apabila orang royak benda hak sebenar, orang tulis benda-benda yang baik kita baca apa insya-Allah kita pakak-pakak ikut pakak ama mengikut qada yang kita kuasa. Jangan sama sekali kita patisit ataupun nampak watak ataupun pertikam kita tak seterima benda hak orang ajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Ayat 130 ni sampai 140 surah Asy-Syu'ara sebagai sambung kisah yang Allah Taala firman hubungi dengan kaum Nabi Hud iaitu setelah Nabi Hud beri nasihat tegore dan ajare siapa ajare daripada Allah Subhanahu Wa Taala mereka menjawab iaitunya kaum Nabi Hud jawabnya sama sahaja bagi kami sama ada engkau beri nasihat pengajare atau engkau tidak menjadi orang dari orang-orang yang memberi nasihat pengajare maknanya hey Hud sama ya memberi nasihat dengan tak mu, tak beri nasihat sama ya kami tetap akan duduk di atas jalan kerosakan dan nak buat maksiat jadi Allah taala firman macam ni Raya reha satu kaum yang degil yang tak saya terima nasihat bila kita baca ayat-ayat pasal ini, kita kena satuan kepada diri kita sendiri. Umah kita, dan penduduk dunia Iaitunya ha terima nasihat Beri nasihat dan terima nasihat Ini adalah benda penting di dalam Dalam hidup kita Sebab Nabi katanya Ad-dinu an-nasihat Ugama itu ialah nasihat Maknanya terteguknya ugama Kena melalui nasihat Pengajaran Tunjuk ajar Tegur menegur Nah, tazkirah jalan dah tu. Orang ayat katanya tazkirah, tazkirah. Tazkirah ni bukan kertas. Bukan kertas sekeping dua keting. Jadi tazkirah hak tu, nama katanya tazkirah iaitu peringatan. Tapi hak sebenarnya, benda hak kita terima daripada mana-mana orang yang tegur, royak, cuik. Itulah dinamakan tazkirah. Allah Ta'ala namakan Kera'ah dia, ajarah dia. Inna hadhihi tazkirah faman syaa dzakarah sesungguhnya ini adalah suatu pengajaran suatu pengingatan siapa yang kehendak maka dia orang tu dia ambil dia terima nasihat dan tunjuk ajar tu sebab tu kita kena sapon diri kita sendiri apabila orang royak benda hak sebenar orang tulis benda-benda yang baik kita baca pak insyaallah kita pakak-pakak ikut pakak Ama mengikut kadar yang kita kuasa. Jangan sama sekali kita partisip ataupun nampak watak ataupun pertikam kita tak seterima benda hak orang ajar. Walaupun benda tu kita dengar 10 kali lah. Tapi apabila orang sebut, Alhamdulillah, kita kena pakat terima kasih. Orang beri nasihat, beri tunjuk ajar kepada kita. Walaupun orang alim sekalipun. Nah. Walaupun reti duk ngajar orang royak ilmu kepada orang aci je mata apa boleh royak kepada orang tak ada kena tengok kitab pun kena dengar nasihat nah nabi sendiri dia dengar bukan tegur orang bukan apa ni nasihat kepada tapi setengah-setengah perkataan eh, yang disebut oleh isteri dia sendiri kadang-kadang sahabat nabi sendiri kecek nabi alhamdulillah nabi terima ni nak ayat katanya onom tonton patu pakak-pakak terima kebaikan ni menjadi cara hidup kita orang Islam. Apatah lagi, banyak dah kalau kita tengok dalam hidup ni dengan khutbah lagi, uh, ngajar lagi, ceramah lagi, gotu gani gotu. Orang beri nasihat, orang beri beri ilmu kepada orang pun menjadilah orang yang bersopan santun. Maknanya orang yang ngajar dengan dengan apa ni dengan cara yang yang baik yang molek jangan bawa kepada pecah belah jangan kasar dalam dalam mengajar ha tu nak royak ilmu kepada orang walaupun berdebat sekalipun ataupun apa walaupun kita nak top to sekalipun top to lah dengan cara baik tu hai royak di dalam quran wajadilhum billati hiya ahsan hendaklah kamu nak apa mujadalah artinya kalau nak to wati ataupun nak nak nak kecek nak Uh, royak hujah kita kepada orang tu kepada orang ni pun binatihi ahsan dengan cara yang baik dengan cara molek alhamdulillah nah mari pula ayat yang 137 in hadza illa khuluqul awwalin ada setengah-setengah riwayat katanya qiraat lain baca in hadza illa khalqul awwalin Segala apa yang engkau katakan ini hanyalah adab kebiasaan orang-orang dahulu kala ataupun agama orang dahulu. Ni kaum Nabi Hud kecek dengan Nabi Hud. Hak munduk royak ni, hak dongai-dongai belaka. Buat aku tak percaya. Ha gitu. Masya-Allah. Nah, ni kaum yang tak setrimo kebenaran. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Lepas tu kau tambah pula hak ni. Maknanya hak mu duk royak royak royak. Tuhan tak buat turun bala. Puak-puak aku selamat belaka. Ha tu gitulah. Dan kami pula tidak akan diseksa. Jadi seolah-olah katanya tatai benda hak Nabi Hud duk kecek royak daripada Allah Taala, puak dia royak katanya, puak kami akan hidup selama-lama dengan amin selamat sentosa dan boleh buat gapo hak kami duk nak nak buat. Ni orang panggil orang kecek, tengok kasar dengan Allah Ta'ala melalui Rasul yang diutus kepada mereka. Nah, mereka berkata demikian kerana mereka tidak percaya akan hari akhirat dan balasannya. Kita pun setahun juga kepada diri kita, walaupun kita orang berime orang Islam yakin katanya ha dunia akhirat adalah tetap berlaku. Tapi jangan siapakah kita terlajak di dalam perbuatan usaha kita. Buat buat buat buat. Ai buat lagu ni. Tuhan tak balas ni. Ai buat lagu ni tak apa eh. Kita buat dulu lah ni kita muda lagi. Sikit lagi baru kita tua. Nah, hipo-hipo duit sikit nanti nak kita riak di depan Kaabah. Ha. Tak apalah nanti kita tua sikit lagi kita tobat lah ni kita dok muda, kita jolly kita buat tu buat ni. Ni ada setengah-setengah orang mikir pasal benar hak bukan-bukan yang panggil. Benar hak dia fikir sendiri padahal Allah Taala atur lagu mana dalam hidup dia wallahu alam tuhan tuhan lebih mengetahui sebab itulah kita menjadi yakin dengan apa yang kita usaha iaitu benda tu adalah benda benda jangan duk kecek telatah tu baik tak apa tuhan tak azab kita Nah, tak apa kita buat dulu sikit lagi tuhan apa ni apung sendiri dosa tu ha ni dia panggil orang yang akal fikiran dia tak sempurna dalam hal cara mikir hidup dia apatah lagi orang-orang pada zaman dahulu nah kaum nabi hud ni dia kecek macam tu akhir sekali fakadzabuhu faahlaknahum akhirnya mereka mendustakan rasul itu lalu kami binasakan mereka inna fi dhalika laayah wa ma kana aktharuhum mu'minin sesungguhnya pada peristiwa yang demikian terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dalam pada itu dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Dalam tafsir royak katanya Tuhan binasakan puak-puak ni dengan angin ribut sehingga tubuh puak-puak dia ni putus pala. Pala dok lain, tubuh dok lain. Tuhan royak di dalam surah lain lagi iaitunya tu has ah, hatta ribuk dengan bala besar iaitunya sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma tujuh malam lapan hari angin kuat dengan ribuk dengan bala lah ya cik mudah-mudah apa yang menjadi tanemi mereka hacuh habis nah sehingga apa cabut pala tubuh duk lain Banding supa dengan pokok-pokok tamar yang tumbuh patut hok tak ada pala tu. Tinggal ke apa? Tinggal tunyer dia, tinggal batai dia saja. Umuk-umuk dah tahu gimana. Cuba kita gambar katanya tempat kita ni pohonnya yang tumbuh apa tu? Dah tahu katanya daun hidup mana hok tinggalnya. Napa pohonnya, pohonnya, pohonnya. Hok tumbuh pun ada, hok duduk diri pun ada. Macam itulah kaum yang Allah Taala binasakan sehingga macam itulah Allah royak dan mereka itu nak penuh apa ni buat kemajuan-kemajuan di di di bukit tebuk jadi gua dan sebagainya semua tu adalah menjadi pusaka yang orang-orang belakang hari masih lagi boleh duk tengok katanya kesel-kesel kaum Nabi Hud duk buat gapo ada setengah-setengah hak masih ada lagi benda-benda tu ada setengah-setengah hancur dah lama dah tak tahu berapa ribu tahun dah benda-benda ni berlaku. Tapi Allah Ta'ala kekalkan peristiwa kaum Ad, puak Thamud, puak Nabi Nuh, puak Nabi tu, Nabi ni. Untuk jadi utahon kepada orang belakang hari. Itulah. Allah cerita katanya, Wa inna rabbaka lahu wal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, dialah jua yang maha kuasa lagi amat mengasihani. Masya Allah tiap-tiap cerita Allah Taala tingtai dengan ayat ni inna fi dhalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin terdapat satu apa ni peristiwa yang berlaku yang demikian adalah satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga beriman tingtai dengan ayat-ayat dua ayat ni lepas tu wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Ni nak menunjukkan bahawa Allah cerita walaupun pendek-pendek ya cerita dia. Setengah-setengah surah panjang cerita kaum Ad, kaum Samud. Dah puak-puak hak pasal diraka kepada Allah klum tu klum ni. Ada hak panjang, ada hak pandok. Semua tu. Apabila kita baca, kita beri gambar masyarakat kita yang kita hidup pada sekarang ni. Cuba kita pejam mata, gambar katanya seluruh dunia manusia duk buat gapo. Saya letak mudah-mudahnya ada orang buat baik ada orang buat jahat dua tu tak ada siapa partisip orang yang buat baik masih lagi duk ada nak duk semaya duk baca Quran duk zikir duk buat kebajikan duk percum duk gapo semua untuk bina kebaikan menerima redha daripada Allah Taala tapi lebih daripada setengah dunia ha, kita tak gitu mudah-mudah kalau nak kata setengah dunia tu takut nampak katanya uh, apa ni sama-sama tapi lebih daripada setengah dunia kafir, munafik, buat maksiat, diaka, buat kerusakan di atas muka dunia. Fikir tak molek, hati cema, cara hidup tak betul dengan ajaran Allah. Lebih daripada setengah dunia. Masya-Allah. Pahak tinggal lagi nya orang Islam kita. Nak buat macam mana nak jadi kita ni duduk di dunia pun baik, apatah lagi di akhirat kita baik. Hak ni lah, kena pakak-pakak mengaji, pakak cari ilmu, pakak tambah keimanan kita. Jadi, kalau lebih teguh, kalau lebih pahal. Sebab Allah tak ada waktu turun Quran ni, dia nak jadi kita orang reti, orang pahal, orang baik, orang berimeh. Dan boleh bawa hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat. Jadi, umat yang diredai oleh Allah Ta'ala. Nak no, tu. Lepas tu, kerabuankan, witikan, ia berlaku apa ni berlainnya orang tu nampak lagu tu orang ni nampak lagu ni walaupun semua tu contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam belaka tapi masing-masing bawa nak buat lagu mana nak jadi baik belaka gi kepada redha Allah Taala belaka sebab itulah kita kena rujuk kepada Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui penerengi para ulama. Ha ni dah kita kena jadi lak dalam cara hidup kita aku nak mati nak hidup dengan Quran dengan sunnah Nabi nak nak turut ulama-ulama yang mu'tabarin maknanya ulama-ulama yang diiktiraf yang diterima ataupun diakui oleh seluruh dunia atau ha, kita nak tu nak pakat-pakat aman nak pakat reti sama ada minta maaf dah kita ada buat halakah ke duk imarah masjid ke duk ngaji duk gapo semua tu adalah nak jadi orang jujur orang baik bukan katanya eh buat gitu buat gini buat halakah ambil mana halakah imarah masjid ambil mana dalil katanya buat eh, apa ni imarah masjid gitu gini kan dak dak dak semua tu untuk nak jadi molek manusia nak jadi faham tu wirti we tahu katanya diri dia ni siapa yang sebenar sebab orang tak mungkin sama sekali dia nak pergi reti, nak pergi bawa diri dia dengan cara pasang dia sore. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi apabila kita duduk ramai-ramai, mari, mari, mari. Pakat nasihat, pakat apa? Pakat terima kebenaran. Nak? Orang tu pakat beri nasihat, orang ni pakat rakyat, pakat baca, pakat dengar, pakat apa? Semua tu adalah kebaikan. Apatah lagi kita kena bawa ummah dan bawa masyarakat kita menjadi molek. Nak sempurna roy persen, kita tak yakin. Kalau lah, di zaman Nabi dulu tak apa. Nabi yang bina sahabat dia, betul-betul Allah Ta'ala menjadi, apa ni, kuam sembun bab. Di zaman Nabi tu, kira katanya tak ada siapa. Tek katanya, tak kena kak tu, tak kena kak ni, hak Nabi buat. Tapi, bawa lepas pada zaman Nabi, mula ada berkrong kak tu, berkrong kak ni, siapa kak sekarang ni, dan siapa kak akhir dunia. Ada belakang. Tapi, tujuan adalah tujuan molek nak jadi ummah ni baik gitulah nah habis kisah nabi hud lepas tu masuk pula insyaallah tengok hari satu dah iaitu nya kazzabat samudul mursalin iaitu nya puak nabi soleh puak samud yang duduk lebih kurangnya duduk rawang negeri Yaman dengan negeri Saudi. Kalau kita tengok panti puak-puak Samud ni adalah orang Reron duduk di di apa di tengah-tengah padang pasir Lepas tu dia bina arayat tam pok-pok dia di tengah-tengah pada pasir yang boleh kita tengok siapakah hari ni. Masih dia ada lagi kesel-kesel yang pok-pok dia ada buat. Tu pun orang okay, kedai bayar juga ni. Pok-pok apa saing? Lawai Tuhan, lawai Nabi dan tak dengar nasihat juga. Gitulah. Nah, insyaAllah kita sambung selepas daripada ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.